Hii dunia ina vitu vingi sana, kuna mambo mengi sana ya kufanya. Mimi ni mtu ambaye natoa sadaka sana kwa watoto yatima, madrasa na kwa wazee wasiojiweza. Nafikiri umeona birthday zangu nyingi za nyuma nilikuwa nafanya hivyo vitu. Kama hawajui basi watagugo. Lakini kuna time for you, kuna muda wako wa kujispoili wewe sasa usijispoili kila siku usaidie tu, haiwezekani. Kuna muda wa kusaidia, kuna muda wa kujenga, kuna muda wa kujitengenezea wewe mwenyewe na kuna muda wa kufanya biashara. Kwa hiyo vitu hivyo ni lazima, kila kitu kina wakati wake na muda wake. Kwa hiyo kujispoili na kutoa sadaka vimeambatana, yaani huwezi kuwa mtu unatoa sadaka tu yani ujispoil, haiwezekani eh, kuna muda wa kutoa sadaka na, na wengi wetu tunaotoa sadaka. Kama mimi zamani nilikuwa na, na posti sana nikienda kwa watoto yatima na posti nikienda ni, lakini nikaja nikapata mtumishi mmoja babangu wa kiroho akanambia don't post, umeelewa? Usipost, lakini I have materials ambazo ninazo, labda baadaye nitakuja kwenye e, nita, kwenye nini labda nani yangu nitakuja kuzi, kuzi, kuziweka labda hata kwenye YouTube au nini, nitakuja kuweka watu waige, kwa sababu ile kuposti pia sio unaposti kwa ajili ya ufahari no, au kujisifia no, unaposti kwa ajili watu wengine waige, wajue kabisa kwamba jamani, kuna kufa na we utaacha watoto wako na nini na nini, saidia watoto walioachwa ipo. Kwa hiyo unafikiri wengi wanachukuaga video kwa ajili hiyo, lakini mimi kwa imani niliyofunzwa. Kwa sasa hivi sijawahi kuposti toka na miaka minne sasa, sijawahi kwenda nikatoa sadaka nikaposta lakini tunaenda nimepata mtoto wangu wa, wa, wa kwanza tumeenda. Hii mtoto wa pili ndo bado sijaenda naye, lakini tumeenda na pii zaidi ya mara tatu. Umeelewa? Tumeenda kanisani kutoa sadaka, tumeenda kwa watoto yatima, tumeenda kwa wazee Ilala pale. Kwa hiyo tunaenda, lakini hatutaki kuposti, ila tuna video, video zote zipo hataki kuposea. Lakini zamani tulikuwa tunaenda tunaenda na waandishi wa habari kwenda kutoa kutoa misaada. ni nimeacha sasa hivi na miaka minne nimeacha. Yeah, lakini pia mtu nilie naye na baadhi ya vitu ananiambia no, don't post nini, namsikiliza namuona. Kwa hiyo video ninazo nyingi sana za kwenda kutoa msaada. Na imani pia hauna adhabu hizi ambazo pia tumezivaa hapa shingoni. Unajua nyumbani kuna adhabu nyingi sana, si ndio? E, mara nyingi naweka benki unahifadhi benki ah, eh, hapana, sio nyingi sana, kawaida tu. Sina uwezo huo wa kusema nivundike madhahabu mengi, na mara nyingi huwa nabadilisha seti kama nikiwa nina seti nimeivaa, nimeshaichoka, nakuja na add, naongeza pesa na kuchukua seti nyingine. Huo ndo utaratibu mzuri wa mtu ambaye una, una uchungu na pesa yako. Yeah, kwa hiyo ni utaratibu wangu huo wa kwamba nakuja napenda seti. Of course lazima nivae dhahabu. Kwa hiyo tupata hela za hivyo kuvaa dhahabu kila siku. Nakuja kubadilisha seti, inaruhusiwa. Yeah. Mm. Kwanza hongera pia kwa ndoa. Najua tu, tangu ndoa umefunga hatujawahi kupiga hatujaweza kupiga story. Ni unajua kwa kila mwanamke ana ndoto pia ya kuingia kwenye maisha ambayo pia uko nayo wewe sasa hivi. Sawa, kwa asilimia kubwa uopa kwenye moment ambayo umeingia sasa hivi. Najua kuna baadhi ya vitu ambavyo pia labda hata kwenye mafundisho ya ndoa ulikuwa unafundishwa mambo, kuna kitu hiki acha, hiki usifanye, sio vizuri katika ndoa. Labda pengine kitu gani ambacho pia mara nyingi unaona ukifanya katika kipindi kile huko haujaingia kwenye ndoa na umeachana nacho sasa hivi baada ya kuingia kwenye ndoa? Mimi niseme tu baada ya kurudiana na mume wangu, kwa sababu tulikuwa na mahusiano 2016 China baada ya kurudiana naye ambayo ilikuwa ni 2020, vitu vingi niliacha vingi sana, na kuacha vitu sio uhuni, labda nilikuwa muhuni nikaacha uhuni. Hapana, katika historia yangu ukiangalia nilivyorudiana na mume wangu 2020 mpaka sasa hivi utajua kabisa kwamba mimi sikuwa na matatizo, umenelewa? Kwa hiyo kusema kwamba niliacha vitu labda matatizo au nilikuwa na, na uhuni au na matatizo fulani hivi, sio kweli, kwa sababu unajua ubaya hauji, haujifichi unajionyesha. Kama nilikuwa mshenzi, hata huyu mwenyewe nisingefika naye hapa nilipofika, lakini nimefika naye kwa sababu sikumpata mshenzi, nimepata mstaarabu mwenzangu, na ndio maana niko naye mpaka sasa hivi. Niko na watoto, niko na ndoa yangu na nimetulia, kusikia kitu chochote kile. Umeona, kwa mtu mwenye akili atajiuliza, ah, kumbe dada maskini alikuwa tu hajapata mtu perfect. Umenelewa? Kwa mwanamke yoyote yule, hakuna mwanamke anayependa kuhangaika na wanaume tofauti tofauti. Hakuna mwanamke ambaye ni wachache sana wajinga ambao hawajalelewa, lakini mwanamke yote ambaye umelelewa, uko kwenye familia ya dini umetoka kwenye familia ya dini aidha au ya mafundisho fulani ya kidunia, huwezi kuangaika na wanaume mbalimbali Kwa sababu kwanza unakuwa mwanaume huku na huku, unajizeesha we mwenyewe, unajizaraulisha we mwenyewe. So na imani kila mwanamke anataka kutulia na mwanaume wake mmoja na kutengeneza familia, ila tu wanaume ndo bogas, hawapo yani wanaume hawapo. Kwa ukipata mwanaume wako amekutuliza, umetulia, mheshimu. Umeelewa eh? Mheshimu, mpende, show him love, yani mheshimu, mpende, kwa sababu wanaume hakuna. Wanaume wengi washenzi, waongo Unaona, wanawake zao, wana relationship zao ambazo ziko strong. Wewe unajiona kama ni main, kumbe ni side chick, so vitu vingi. Mm. Umepunguza aina ya marafiki ambao ulikuwa nao kipindi cha nyuma? Hapana, sikuwa toka 2020 nakwambia, nime nilikuwa mwingine, umeelewa? Toka 2020 nilikuwa mwingine kabisa. Kwa hiyo vitu vingi vilianza kupungua toka niliporudiana na mume wangu 2020. Kwa hiyo sina nilichopunguza, mi najiona tu zaidi na na, na naboresha upendo tu, sina nilichopunguza watu wanaweza kuwa nahisi kwamba ah, baada ya kufunga ndoa labda pengine muda huu angekuwa honeymoon na mume wake. Kwa nini leo sasa hivi mpaka sasa muda huu Wolper yuko hapa? Maswali ni mengi sana ambayo pia pengine labda watu wanaokufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ama watu wako wa karibu, kwa nini Wolper hajaenda honeymoon? Um, wasiishi kwa kukariri, lakini pia huu ni mwisho wa mwaka, birthday yangu pia inakaribia, so nilimshauri mume wangu nikamwambia kwamba tusipoteze hela kwenye honeymoon, kwa sababu honeymoon kama hujachangiwa kwenye harusi utachangiwa kwenye honeymoon? Ah, ah yani nakuuliza mfano tulichangiwa, yani nasema kama hujachangiwa kwenye harusi utachangiwa kwenye honeymoon, si na maana unaingia mfukoni. Kwa sasa kama mtu anakusema hujaenda honeymoon, wewe atakuwa ni tahira, kwa sababu honeymoon kule unatoa hela. Sasa tuna kazi za watu mume wangu ana oda za watu na mimi nimeanza kufanya deco manyumba ya watu, nina oda za watu, nina manyumba ya watu, natakiwa niende nikafanya akawe sawa, watu wale Christmas, umenelewa? Kwenye nyumba zao zikiwa mpya, zikiwa nzuri, zikiwa safi, naenda kufanya furniture na mafundi wa kusimamia makochi, sijui mavitanda, manini. Kwa hiyo lazima clear kazi za watu, ndo uaminifu wenyewe. Kwa yeye yeah, akili suti za watu za maharusi za masikukuu, na mimi nifanye oda zangu nimalize, nimalize pia kuigiza pazia yangu ile. Nikishamaliza tutaenda tutapumzika, na ni majaliwa pia. Ina maana tukiwa hela haziendi kwenye sehemu tunawekeza, kuna sehemu tuna, kuna, kuna jambo letu tunafanya, ikiwa hela iendi kule tutaweza tukaweka nusu au tukapeleka yote, tusiende pia huko vacation. <laughs> Kwa hiyo vyote vinawezekana, kwa sababu tuna raha, tuna furaha kwetu, tunaishi vizuri, pasafi, muda wote ukiingia baridi. Sasa huko vacation tunaenda kupata nini? Kupikiwa au maana mimi jiko naliweza. <laughs> tunaenda kufanya nini? Tapumzika tukimaliza kazi mwezi wa kumi na mbili mwishoni, katikati tapumzika tukiwa hatuna kazi lakini sio sasa hivi tuna kazi tukapumzike. For what? Tuna watoto wawili, unapumzikia nini? Tutapumzika baadaye, na sio kwamba umemaliza tu harusi uenda kupumzika nao. Moja kati ya maneno ambayo pia alizagaa sana kipindi kile harusi yako inaendelea ni kuhusiana na watu wako karibu kwenye kuonekana kutokuonekana kwenye shughuli yako. Navyofahamu mimi, Mopa ni moja kati ya watu ambao pia anajitoa sana kwenye shughuli za watu, labda leisei itokee labda shughuli kwa mfano ya Diamond Platinum ya Wema, uko front sana na hata kwenye red carpet mara nyingi mimi nakuona ilikuwa na kukata kwa kiasi gani watu wako wa karibu ambao pengine ulikuwa unategemea kabisa watakuwa front kwenye shughuli yako na haukuona labda walikuwa na ile, unajua kuna mguu nje mguu ndani, ilikuwa na kukata kwa namna moja ama nyingine, na imekudisappoint kwa namna moja ama nyingine, labda pengine kujishughulisha na shughuli zao? Nataka tu kuhakikishia kitu kimoja, kwa raha na furaha niliyokuwa nayo, kusema ukweli, lile tatizo sikuliona pale kabla ya ndoa baada sasa, baada ya siku mbili ndo naanza kureview, nasema eh, hivi kumbe hawakuja ndo unajianza kujiuliza, lakini pale sikuwa hata na moja, nilikuwa namwona mume wangu tu yani, yani nilikuwa namwona mume wangu tu, nisikufiche, yani nilikuwa sioni kiumbe chochote, si mweusi, si mweupe, si mfupi, si mrefu, si mnene, si mwembamba, sikuwaona. Nilikuja kuwaona baada ya harusi, kwa sababu pale nilikuwa namwona Richi tu, mtoto wa Bruno. ndo nilikuwa namwona, wengine nilikuwa kwa hiyo baadaye ndo kasema he, kumbe hawakuja he, kwa sababu gani? Nikapitia meseji, he, huyu kasema nini? Ah, hii hii sawa, huyu kasema nini? Ah, hii na make sense. Okay, utoniona kwako hata hivyo, unajua kwao. Nimepangua watu watu, nimewapangua nisikufiche, wengi tu yeah, lakini sio kwa ubaya, sio kwa kisasi, kwa sababu dini yangu inasema hairuhusu kisasi, ila tu ni kwa kuheshimiana kwamba la kwako usimuona la kwangu ni la kwangu, basi na la kwako baki nalo. Yes, eh, sio kwa kisasi, narudia tena ni tuheshimiane tu ili tuone kwamba usione kama wewe labda kuja kwangu uliona kama yani wewe ni appearance ya kunizidi mi wampa eh, au mtu fulani special. Mm hakuna special juu ya Wolper. Mimi ni Wolper, Jacqueline Wolper. Unajua miaka mingapi niko kwenye game? Mingi ni mkubwa mkubwa kweli kweli, na ukubwa wangu naujua mimi na Mungu, si unanielewa? Kwa hiyo kama ulijiona we special, yani ukija kwangu labda we ni appearance unahitaji labda kulipwa, ni wewe utabaki na appearance wa kwako, umenielewa? Na kwenye ya kwako, basi na mimi nitabaki kwenye appearance, nitabaki na appearance yangu, sitokuja kwa sababu kuna mtu mwingine tunaweza kwa ah, nikija nitaenda nitamfaidisha. No, haiko hivyo jambo la rafiki la mtu la mwenzio la, la kubwa kama lile, una show love tu, umeelewa eh? yeah, una show love tu, alafu mtu mwingine anaweza akajiongeza ti sikualikwa. So, mimi niliandika nili, video kabisa nikasema, jamani, kama kuna yeyote anahisi kama nimemsahau, naomba tukumbushane. Haya, wewe ni mtu wangu, kwani hujaniambia vipi harusi ni lini, tarehe ngapi? Watu wangu wote mimi walinicheki ambao hata sikuwacheki, lakini watu wangu ambao wanajua umuhimu wa kuja kwa eh, wengine walinicheki, umeona eh? Walinicheki kabisa kuniambia kwamba vipi nini nini, umenelewa? Kama Diamond alikuwa ananicheki yani karibu kila siku, ananiambia hivi ni lini, tarehe ngapi? Eh, jamani si nilikwambia tarehe fulani eh, na nataka niangalie schedule yangu ni na nini. Kwa hiyo baadhi ya watu mimi nimewasamehe kwa kuwa walikuja na point, umeelewa eh? Wengine hawakuja kwa sababu labda walikuwa nje ya nchi, wengine harusi ziliingiliana au nawaelewa umenelewa. Baadhi ya marafiki zangu kama Batuli, yani Batuli ndo aliacha, alifunga safari kwa ajili yangu, lakini tuli misunderstanding kwenye mambo ya kadi na nini na nini, umeona. Kwa watu kama wale unaweza ukawasamee umeona. Ndio maana baadhi ya watu pia nimewaposti kwa shukuru, you know, yeah, lakini um, mi nafikiri uh, kwenye jambo kubwa, unajua kuna birthday, kuna vitu vya kawaida hivyo, it's okay, lakini harusi ni jambo la mwenzio, jambo kubwa, halijirudii. Kama mtu uko na nafasi unashindwa kwenda kwa mwenzio, it's not good. Jackie, Jackie wanasema kuna watu wengine uliwatenga bwana. Yani Kuna baadhi ya watu wanasema uliwatenga kuwaalika. Sikuwatenga. Eh. Harusi yeah. ilikuwa ni ya niseme ya kitaifa. Eh. kila mtu alikuwa anaona. Instagram yote ilikuwa imechafuka harusi ya Wolper. Mabango haya niliyemtenga na ah, ah, niliyemtenga nani? Hapana, hao wote walio sijui na nani aliongea na wewe, lakini wote hao waliosema wametengwa wote ni wanafiki eh? Yes, waliosema wametengwa ni wanafiki, kwa sababu harusi yangu ilikuwa kote na nilituma voice notes, video, nikasema kwamba jamani, kwa yoyote ambayo nimemsahau, mbona ambao, ina maana mtu ambaye aliona video afu kunitafuta siku yangu ya, ya, ya kubwa kama hiyo, alijiona yeye ni expensive, anahitaji kutafutwa. Sasa wewe mtu una harusi, kila kitu kinakuangalia, utakumbuka kumtafuta kila mtu? Haiwezekani. Kwani wewe wewe Irene ni mshikaji wako au sio mshikaji wako? Nani? Ni mteja wangu pia eh, kofia zake nzuri zile ananunua kwangu. Kwa hiyo sasa na, amenifollow nimemfollow. Why sasa anasema yeye hakualikwa? Sijajua, sijajua wapi aliongea kama yeye kualikwa. Kwenye interview. Ndio mimi nimekujibu kwa wote, sio yeye tu, kwa wote yoyote yule ambaye alijiona kama yeye ni expensive anahitaji kutafutwa na mimi na aja, ajaona kama nimemtafuta, nilipost video na kusema sorry, hiyo video nitakudm utaio utaipost, umeelewa? Nitakudm kwenye akaunti yenu utaipost. Nilisema hivi, kwenye harusi kuna mambo mengi, unaweza kugombana hata na mamako mzazi. Kama kuna yeyote anahisi kama sijamfikia, naomba anicheki, umeelewa eh? Kuna single, kuna send off, kuna harusi. Sasa kama mtu alijiona expensive, wajanicheki <laughs> ni yeye <laughs> lakini mimi siwezi ku mm? <laughs> maana ninachojua mimi am too expensive lakini nacheki watu na ninajishusha kwa watu. Kwa kama wewe unajiona kama wewe ni star sana, hujanicheki mimi, ni wewe, lakini mimi na ustaa wangu na zambi zangu, maana inawezekana pia yani inaweza sijui niongee nini, nisije nika nika panic nikaongea sana, lakini kama wewe ushajiona wewe ni expensive, hujaweza kunicheki wala hujaweza kushow love, ni wewe sasa, sio mimi, si unaelewa? Kwa hiyo tuachane kuongea na hizo story nyingine. Story ninayokupa sasa hivi, mimi nafanya deko, naelewa eh? Nafanya deko nyumba kwa nyumba. Una nyumba yako, unataka nikupangie, nikupakie rangi, nikuwekee setting vizuri, nafanya Umenelewa? Nafanya mpaka finishing za nyumba. Sijafanya finish, sijaanza finishing kwa sababu ya kibali ndo napambania, umeelewa? Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho kinaniweka busy sasa hivi sana, sio mambo ya watu kujifanya <laughs> expensive. Sasa waambie masta wenzako ambao wanajenga sasa hivi, unajua mm. lazima tusapotiane vitu vya mm. msingi kama hivi, vitu vya mm. maendeleo mm. waambie kabisa sasa hivi jana. Au mimi siwategemei sana, mimi nategemea mashabiki zangu na watu wenye pesa zao au wa kujifanya fanya expensive, mimi usinitajie. mimi sitegemei sana hao, Mimi nategemea mashabiki zangu, nategemea na matajiri zangu. hapo, okay unaongelea nini? <laughs> Wapo matajiri mabosi, ndio unaweza ukawaongelea, wenye pesa zao ambao yani hawana roho mbaya, hawajakunja au mimi ndo ninadili nao. Sasa uje kuniuliza tena zipi hizo? <laughs> zipi hizi ambazo hazina uhakika, watu wanajifanya ma expense? Zipi za watu wanajifanya ma expense hizo za kujifanyisha? Eh. Ah, mimi sizijui, afu hazinihusu. Tumalize.